Tota, mm, eiköhän me jatketa tässä Kallin puheenvuoron seuraavaksi. Niin. Joo, hei kaikki. Mä oon Pälvi Uusitalo ja tuota, entisenä ammatti-isännöitsijänä ja nykyisenä pieneläkeläisenä, kuinka ollakaan on sitten eksynyt tähän eläkkeensaajan asumistuen piiriin. Tätä tuota, me kaikki tiedetään, että hallitus on poistamassa nyt eläkkeensaajan asumistuen ja meidät siirretään yleisen asumistuen piiriin. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikkein pienituloisimmilta eläkeläisiltä ollaan viemässä se pihon viimeinen turva, minkä varassa eletään. Tällä hetkellä tilanne on se, että sanotaan, että kun eläkeläisellä, joka saa eläkkeensaajan asumistukea, asumisen jälkeen jää 450-500 euroa kuukaudessa rahaa, mistä sitten maksella kaikki muut Nyt kun tätä asumistukea leikataan, niin tilanne tulee olemaan se, että asumiskulujen jälkeen rahaa jää 3500 euroa, isuviin käy. Ja siitä sitten kun iäkkäimmät ihmiset maksaa palvelumaksunsa ja mahdolliset tarvittavat tukipalvelut, niin ei, eihän sillä tule toimeen kukaan. Siis ei kerta kaikkiaan kukaan. Tota, hallitusohjelma on nyt kirjannut näin, että tämä eläkkeensaajan asumistuki kumotaan ja kansaneläkelaitos tekisi päätökset uusista asumistuista, eli näistä yleisistä asumistuista ensi kesän aikana heinäkuun loppuun mennessä. Tarkoitus on, että sen päätöksen saatuaan ihmisellä olisi kuuden kuukauden siirtymäaika, jonka aikana hallitus tarkoittaa, että ihmiset järjestelee elämäntilanteitaan, eli käytännössä yrittää etsiä jostain peräkyliltä mahdollisimman halvan asunnon, jossa sitten asua ja elellä. Ja maksaa sitten kalliita taksimaksuja, että meinaa päästä kauppaan ja apteekkiin ja terveyskeskukseen ja ylipäätään niin kuin ihmisten ilmoilla. Ja siirtymäajan tota niin, tarkoitushan on tosiaan turvata ihmisten toimeentuloa, mutta jos sä tämän siirtymäajan, joka on 10 vuotta, jos sä sen 10 vuoden aikana vaihdat asuun, eli sun liikunta, liikkumiskyky heikkenee, tai haluat muuttaa lähemmäksi lapsia, lapsen lapsia, niin sua rangaistaan sillä, että tämä suojaosuus poistuu kokonaan, eli sä putoat suoraan sitten yleisen asumistuen piiriin. Tai sitten jos rakastua retkahat, ja haluat sitten muuttaa jonkun kanssa yhteen asumaan, siinäkin tapauksessa sut puututaan yleiselle asumistuelle. Tai sitten, jos kävisi niin hyvä tuuri, että tulot nousis 400 euroa kuukaudessa, mitä mä en kyllä nykyisellä eläkepolitiikalla oikein pidä niin kuin kauhean todennäköisenä. Tota, lapsia on niistä harvoin enää tekee. Nyt kun lähdetään miettimään tuota, tuota, tuota hallituksen esitystä, tästä uudistuksesta ja sen suojaosuudesta. Niin tässähän törmätään jo ihan ensimmäisenä perustuslaki. Meillä on perustuslain mukaan oikeus asua, missä me halutaan. Meillä on oikeus muuttaa. Meillä on oikeus vaihtaa pienempään asuntoon tai isompaan asuntoon tai, tai sellaiseen asuntoon, missä meidän on helpompi liikkua, mistä me päästään helpommin ulos. Mm. Mutta niin, nyt peru, siis hallitus on sitä mieltä, että rangaistaan näitä ihmisiä, ketkä haluaa muuttaa. Mm. Ei kun tönätät siinä homeasunnossa tuomiopäivään saakka, että saat asumistukesi. Eihän se niin voi mennä. Eikä ihmisiä voi rangaista siitä, että jos ne haluaa jonkun kanssa muuttaa yhteen asuntoon. Ei, siis mun mielestä se ei ole oikein. Mm. Ja se sotii ihan yhdenvertaisuusperiaatteitakin vastaan. Sitten meidän täytyy ottaa huomioon nämä ihmiset, jotka eläköityy ensi vuonna ja sen jälkeen. Nämä ihmiset rysähtää suoraan yleiselle asumistuelle, joka saattaa olla ihan reilustikin pienempi. Laskeskelin omia asumistukiani, niin mulla putoo asumistuki noin 130 euroa. Ja sanotaan, että niin, kyllä niin kuin aika pahasti kirpasee budjetissa. Eikä ihan vähänkään että että, että millä, millä oikeudella hallitus niin kuin, pitää eläkkeensaajia kahdenvertaisina. Toiset on suoraan yleisellä asumistuella, toiset saa 10 vuotta asumistukea niin, että sitä ollaan puotettu alkuperäisestä eläkkeensaajan asumistuesta puolelle. mä en, niin kuin, minä en ymmärrä ja mä olen melko varma, että sitä ei ymmärrä kovin mukaan yhtään mitään. Jos meillä on pariskunta, pieneläkeläispariskunta, jotka molemmat saa eläkkeensaajan asumistukea ja oletetaan, että tulee tämä 60 suojaosuus. Tätä pariskuntaa ei rokoteta 60, vaan pariskuntaa rokotetaan 120. Sillä perusteella, että eläkkeensaajan asumistuki on henkilökohtainen etuus, kun yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen etuus. Mutta jos meidät kerran siirretään yleiselle asumistuelle ensi vuoden alusta, niin miten se sitten voi olla niin, että tässä asiassa meitä kohdellaan niin kuin eläkkeensaajan asumistukilaisina, kun me kuitenkin ollaan yleisen asumistuen piirissä? Minusta se on aika omituista. Mun mielestä siinä on suoraan sanoen ansa. Siinä taas niin viinataan ihmisiä linssiin oikein huomioon. Tämän suojan piiriin tulisi noin 74 000 eläkkeensaajaa. Se on aika iso määrä. Mutta ruokakunnan muodostavista tuensaajista 0,6 prosentilla tuki pienenee sen suunnilleen 120 kuukaudessa. Mutta 26 prosentilla tuen saajista tuki kasvaa 10-40 euroa kuukaudessa. Tässä on sellainen asia, että mitä minä en ole kovasta yrittämisestä huolimatta ja mä oon veivannut laskureita eestä kasi ja taas takaisin, niin minä ymmärrän, että kenellä sen asumistuki mukaan nousee se piste. Ei siis, mä en ole löytänyt siihen vasta. Tässä sanotaankin tässä hallituksen esityksessä näin. Muutoksen vaikutus yksittäistapauksissa riippuu pääasiassa eläkkeensaajan tuloista, asumismenoista ja kuntaryhmästä, missä asunto sijaitsee. Näin sitä kuntaa löytää. Eläkkeensaajan asumistuen saajistahan suurin osa on yksin asuvia. Yksin asuvilla eläkkeensaajan asumistuen saajilla asumistuki putoo 70 Eli 70 prosenttia niistä ihmisistä, yksinäisistä pieneläkeläisistä, että eläkkeensaajan asumistukea saa, niillä asumistuki ja Tässä on sellainen, jota, missä, mistä oli puhetta tuossa jo aikaisemmin, sellainen, että suurin osa näistä pienellä eläkkeellä kärvistelevistä eläkeläisistä, niin niistä on suuri osa naisia. Sitä ei pääse mihinkään nyt kun lähdetään miettimään yksin elävien eläkkeensaajien tuloja, niin neljäsosalla yksin elävistä tulot on alle 800 euroa kuukaudessa. Puolella jo alle tonnin kuukaudessa. on tällä 4,5 prosenttia yksin asuvia eläkeläisiä, ketkä saa eläkkeensaajien asumistukea tulot on yli 1600 euroa kuukaudessa. Asumismuoto tietysti vaikuttaa tuen määrän muutokseen. Jälleen kerran tällaisia ihan itsestäänselvyyksiä eläkkeensaajan asumistuen saajista valtaosa, eli 90. Noin 171 000 eläkeläistä asuu vuokra-asunnoissa, kun eläkkeensaajan asumistukea saa kaikkineen 190 eli 20 000 asumistuen saajaa asuu omistusasunnossa. Se on aika vähän määrä. Ja vuokra-asunnoissa tuki alenee tai päättyy kokonaan 70 prosentilla, eli 118 000 eläkkeensaajalla. Eläkkeensaajien asumistukea saa 190 000 ihmistä, 120 000 yleisesti on niitä, joilla tuki pienenee tai se lakkaa kokonaan. Se on aika hirveä määrä. No, omistusasunnoissa asuu 9 prosenttia, joissa omatukiasunnoissa asuu pari prosenttia. Ja siellä nyt tuet on ollut aika pieniä, keskimäärin 50, ja niistä iso osa jää sitten pois. Sitten tämä kaikkein sekopäisin sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnöissään esittämistä väittämistä. Kuunnelkaapa tätä. Kaikkein pienituloisimmat eläkkeensaajat hyötyvät muutoksesta eniten ja häviävät vähiten. Jos minulta lähtee 130 euroa kuukaudessa, niin onko minä sitten se, joka lähtee kaikkein vähiten? Minulla on kohtuullinen asunto, kohtuullinen vuokra, ja, siis minä en kyllä tässä voita. Minä en tiedä kukaan voittaa. Nostakoon kätensä pystyyn, jos joku on sitä mieltä, että voittaa. Ja, tota, meidän pitäisi olla ministeriössä ammatti-ihmisiä. Siis, niin kuin, missä on taas järki? Ja eihän meillä ole halvoja vuokra-asuntoja. Et jos muuttaa jonnekin pikkukylään, meidän naapurikunnassa on, tai naapurissa on Artjärvi, missä on salo. Siellä ei ole kirjastoa, siellä ei ole terveyskeskusta, sieltä ei tule pusseja Orimattilaan apteekkiin, sieltä joutuu tulemaan tilataksilla tai jollain. Sieltä saa rivitalo Neljällä saa eurolla, mutta siinä rivitalo kaksiossa on sähkölämmitys, jonka joutuu maksamaan itse. Ja kun ajatellaan, että talot on rakennettu 70-luvulla, niin voi lähteä miettimään, mitä maksaa suoralla sähkölämmityt vuokralla. Voi olla, että 200 ei edes riitä. Niin Sen verran ministeri on kuitenkin tutkinut, että se on todennut, että eläkkeensaajien asumistuen saajista naisia on 62 prosenttia, ja vanhimmissa ikäluokissa naisten osuus on huomattavasti suurempi vielä. Eli leikkauksen vaikutukset kohdistuu naisiin. Minä en ole feministi, enkä ole sovinisti, mutta minä en taas niin kuin oikein tiedä, miksi Sipilä ja Soini ja Stuppi inhoa naisia niin paljon, että niitä täytyy tässäkin asian sanomassa. Siis, niillä on varmaan aikainen akka tai ollut hirveä aina. tuota, kun äkäinen akka kertoo, niin se voi olla tai joku muu trauma. Heikko itsetunto. Sitä kolmatta vaihtoehtoa en kehtaa tässä sanoa. No, äkäinen hellu. Tuota, onkohan muuten hallitus tullut ajatelleeksi sitä, että kun takueläkeläisiltä pienennetään asumistukea 60 kuukaudessa, niin Mun laskimen mukaan se on 720 euroa kuukaudessa. Eli se on vuodessa melkein yhden kuukauden takuueläkkeen verran. Siis yhden kuukauden tulot. Kun nyt sovitellaan sitten asumistukeen niin pieneläkeläisille niin kohtuulliseksi. Siis kuka tässä maassa on valmis luopumaan kuukauden palkastaan tai kuukauden eläkkeestään ylipäätään niin kuin, se on 12 osa tuloista. Niin nyt täytyy sitten kaikkien olla talkoissa mukana, eli eläkeläiset muuta kopeleja. Tätä, hallitus on nyt sitten laskenut, että olisi suunnilleen 7 miljoonaa euroa se rahaa, minkä verran toimeentulotikin kasvaa tämän asumistukileikkauksen takia. Mä olen laskenut sitä summaa toukokuun lopusta asti. Ees takaisin ja taas takaisin. Mä en pääse millään alle 20 miljoonaa euroa. En millään. Mutta hallitus säästää, hallitus tietää mistä se nyt leikkaa. Meillä on ollut joukko ihmisiä, naisia, miehiä, nuorempia ja vanhempia, että ollaan lähetetty tuhansia sähköpostiviestejä eduskunnalle, ministereille, kansanedustajille, ministeriöihin, joka ikiseen mahdolliseen paikkaan, mitä ikinä keksitään. Oppositiolta on tullut pikkusen ymmärrystä, myötätuntoa, nyt apuakin. Paras oli yhden <clears throat> no, nimeltä, mainitsemattoman, nimeltä, nimeltä mainitsemattoman puolueen kansanedustaja, joka sanoi, että niin, on ihan epäreilua, että eläkeläiset saa isomman, isompaa asumistukea kuin opiskelijat. Että tässä täytyy olla tasavertainen, että opiskelijoille ja eläkeläisille kuuluu sama asumista. Eihän se ole reilua, kun toiset saa enemmän kuin toiset. Ja kansanedustaja unohti ihan kokonaan sen, että minä en kyllä ainakaan halua nähdä 80-vuotiaista, 90-vuotiaista ihmistä Hesburgerissa pöytiä pyyhkimässä. Ei se nyt oikein niin kuin kuulosta kohtuulliselta. Yksi asia, mikä on unohtunut, niin on alle 55-vuotiaat eläkeläiset, kun puhutaan pieneläkeläisistä. Kaikista asumistuen saajista on kolmas osa alle 55-vuotiaita eläkeläisiä. Ja nuoria eläkeläisiä, niitä nyt ei ihan hirveitä määriä ole, niitä ei ole edes satoja tuhansia. Mutta tämä asumistuen leikkaus tulee koskettamaan niitä ihmisiä, tosi paljon, niin kuin se koskettaa meitä kaikkia. Mutta mä näkisin asian niin, että nuoren ihmisen elämä, että ihan pelkästään miten sosiaalinen elämä vaatii ehkä 50 kuussa enemmän kuin mitä me, meidän ihan tarvitsee. Kyllähän meistäkin on kiva käydä kavereiden kanssa ulkona, jos joku maksaa sen. Ja tuota, sitä tätä ja tuota, mutta se nuoren ihmisen elämä on erilaista. Nyt kun noita nuorilta leikataan sitä asumistukea, eikä niistä kukaan huvikseen eläkkeellä ole, kyllä ne on ihan syystä. Niin tuota, niille jää oikeastaan ne jää sinne kämpäänsä köpöttämään ja syrjäytyy. Niillä ei ole lapsia, niillä ei ole välttämättä kauheasti sukulaisia, niillä ei ole sellaisia kaveriystäväverkostoja kuin meillä on. Niin siellä ovat ja syrjäytyvät ja sitten yhteiskunta maksaa laitoshoitoa ja maksaa sitä terveydenhoitoa. Että tota, näitä takuueläkkeen saajista 12 prosenttia on alle 30 vuotta. Ja ne on kaikki pieneläkeläisiä. Ajatelkaapas 25 vuotiaista ihminen, jolla on elämä edessä. Ja nyt se pakotetaan toimeentulotukiluukulle hallituksen asumistukileikkauksen myötä. Minkälaista mahtaa olla elämä 50 vuotta toimeentulotukiluukulla? ei kuulosta kauhealta. Näistäkin ihmisistä iso osa olisi kuitenkin ennemmin tai myöhemmin kuntoutettavissa takaisin ihan, jos ei välttämättä nyt työelämään, niin ainakin järjestötoimintaa ja muuhun. Kun ne telitään sinne se että olkaa siellä ja sitten niin jos, jos ajattelee ihan alle 55-vuotiaiden köyhyysriskiä, se kasvoi vuosien 2000 ja 2008 välisenä aikana 36 prosentista 60 prosenttia. Mitä nuorempana eläköidyt, sen pienempi sun eläke on ja sitä suurempi on köyhyys. Ja tämä on sellainen asia, mitä meidän pitäisi kaikkien muistaa ajatella. Et meitä on myös meidän joukossa on myös niitä nuoria eläkeläisiä. Meidän täytyy muistaa ajaa myös näiden nuorten eläkeläisten etua siinä, missä ajetaan omaa, omaa etua. No, mulla on neljä lasta, aikuisia kaikki. Ja jos mä ajattelisin jotakuta noista toimeentulotuen parassa kitkuttelemassa 50 vuotta, niin varmastikin tekisin asialle jotain. Jos en muuta, niin perustaisin vaikka torikoimin ja pistäisin sen restan sinne töihin, joko me voimme tuota. Että Pieneläkeläisen asemahan ylipäätään on aivan täysin onneton. Et ei siinä niin kun, siis mä oon saanut tuota ihmisiltä sähköposteja ja Facebook-viestejä että siellä on ihmisiä, kelle jää ihan oikeasti laskujen, lääkemenojen ja asumismenojen jälkeen alta satainen kuukaudessa elämiseen, eli ruokaa. Siis MS-tautia sairastava ihminen muun muassa, jonka liikuntakyky on rajallinen, leipäjonon pitäisi mennä, mutta kun sinne ei pääse ilman avustajaa. Avustajan saa hyvällä onnella kaksi kertaa viikossa, jos oikein hyvä se päättää, mutta sekin maksaa. Sekään ei ole ilman Suurin osa leipäjonoissa käyvistä hän on eläkeläisiä. Tiesittekö sen? Mm. Minä kävin joulun jälkeen itsekin leipäjonossa. Mm-hmm. Et tuota, siellä oli paljon iäkkäitä ihmisiä ja siellä oli paljon nuoria ihmisiä, jotka oli näitä iäkkäämpiä ihmisiä kuskaamassa ja auttelemassa. Mutta hei, siis me eletään hyvinvointiyhteiskunnassa. Se on ihan hyvä, että leipäjonoja on, mutta jos meillä kuukausittain käy 660 000 ihmistä, joista yli 30 prosenttia on eläkeläisiä leipäjonossa, niin joku on aika pahasti pienessä tässä. Mm-hmm. Mä toivon, että me kaikki jaksetaan tapella, pistää hanttiin, kirjoitella äkäisiä kirjeitä ja sähköpostiviestejä, kirjoitella yleisen osastoihin, joka ikiseen mahdolliseen paikkaan. Pidetään puoliamme. Pidetään niiden ihmisten puolia, että tällä hetkellä on pätkätöissä tai työttöminä, keistä tulee tulevaisuuden pieneläkeläisiä. Siis mennään sinne Helsinkiin uudestaan. Mitä? Pidetään ravina. Ei se välttämättä mitään auta, mutta kun nämä on niin kauhean tärkeitä tästä Suomi-kuvasta, niin ehkä se sitten saataisiin vähän kansallista julkisuutta meidän eläkeläisiin hyvinvointiyhteiskunnassa. Seuraava kerran otetaan kattilat mukaan. No, tässä Islannin malli itse asiassa on loistava. Kattilat ja paistinpannut ja padat ja kaikki. Niillä ei ole päähän Ei, väkivaltaan ei saa yrittää. Ääntä pientä. Niin, mutta... Ei tietenkään. Uhkataan vaan. Ja siis mennään niitä ikkunoiden alle. Jokainen on tuolla silloin paistinpannut, mutta tota, naiset ovat tuoneet tämän aseen äh, että se on mm-hmm. aivan ok, ei, se, ei miehet olisi keksinyt. Tuota Niinpä. Ne on nimittäin yleisikköisiä, ne paistetaan nuo omasta vastaanottavana puhumalla. Vastaanottava osa Onko sulla kokemusta? Okei, okay, ei mennä ihan yksityiskohtiin oliko sulla Ei, kai ole. Niin, eli tuota, saatiin tosi tiukkaa asiaa tässä ja hyviä loppukinoituksia vaan.